Би саяхан Instagram нээсэн байгаа. Тэгээ тийшээ орж сонирхгүй сонирхоорой. Тэгээ би Discord нээсэн байгаа. Тэгээ ч гэсэн өөрийнхөө Discord дээр би хүмүүс энтертэй сам тоглож магадгүй тийм учраас та бүхэн энэ линкээр Discord доо миний групт ороорой. Yo guys. За өнөөдрийн бичлэгээр би Rush буюу Dream Mode гэдэг Bedwars-ыг тоглож байна. Enjoy. За би энэ тоглоомыг бол нэг л удаа тоглож үзэж байсан. Тэгээд юу ч гэсэн би бол яг юу юу ядгийн яг юу болгийн яг ямар шух юм ядгийн сайн мэдгүй гэдэг юу ч гэсэн энэ амар гоё гейм мод юм шиг үлээ. Юу ч гэсэн явах гайг болчих واخа. За эхлээд бүгдээрээ хаашаа явах вэ? Тэ залуу бол тийшээ барьчлаа. Тэд рэвчлээ. Буцгаая. Энэ бол яг зөв зам. Одоо тий. Оо! Нислээ. Эй! За одоо бүгдээрээ тэдрийн араас очиод тэгээд бүүм бүүм хийгээд тэгээд тэрийг хийгээ. Баяртай, баяртай. Хөшөөгөн байна уу? Баггүй юу? Баярлаа. За одоо бүгдээрээ энэ гүрээ видео Маваад за би энэ блог яаж байдгийг мэдэхгүй байна. Гэтэ юу ч гэсэн хүмүүсүүдийн барьсан байгааг харах юм бол нэлээд ажгүй юм тийм шүү. Оо. What the heck юу вэ? Амжлаа шүү. Оо, сайн өгшөө юу байна? Оо! Оо! Бэжэрэ. Оо! Багтаа. За бүгдээр энэ залууг аргалах хэрэгтэй байна. Яа, заргалах вэ? Оо, энэ зал чи оргуу байж тээ. За сайн уу өгшөө хоёлаа. Сайхан. За. За бүгдээ 5 Ender Pearl лээ. Пүү. За нүрэ бүгдээр Ender Pearl аваад, Bridge-ийг аваад. Илүү хана. Манайхан л барьж гин. Оо, Ender Pearl! Аа! Эй. Хамгийн шилдэг Bridge хийх гэж үзье.